Otra noche aquí en el club oh, Con Mati quiere la mano que receta de azul Fumeteo con oh, Con y Ferragamo, y de mi crew Fiesta en playa de Cancún una etiqueta que acompaña mi menú en al cuello flow Moscú uh, Con la puesta en la espalda desde el día de mi debut Que le lleguen que yo llego bless para entrar hasta besar los pies Dibujo un mapa coordenada, suelto humo boca nada Hasta la polla me tiene el estrés A la visa la hago un corte inglés Tú tres juegos y los cinco sets Saco 15 de la nada en la gran Nevada En tu banco ya escribimos dep si me dice que pare, paro Como ir a clavar disparo Me sentí como un bicho raro Compré barato vendiendo caro Tanto bueno se ve lo malo Ya primero le siguen dos manos Ding dong, ding dong Con mis canciones de rington, ringtone Toco estilo contra King Kong, King Kong Esta noche va a llover Ding dong, ding dong En la pista andas el quinto, quinto Estás entrando en mi kingdom, kingdom Yo le pego como real Otra noche aquí en el club. Oh, con Mati quiere la mano que receta los de azul. Fumeteo comenzó. Oh, con Mayor y Ferragamo, para y de mi crew. Fiesta en playa de Cancún. Oh, es azul la etiqueta que acompaña a mi menú. Hiero al cuello Flow Moscú. Oh, con la puesta en la espalda el día de mi again, not again.